My English is awful. Ragion per cui parlerò in italiano e se serve mi tradurrete. Questo è un saluto a chi fa la ricerca. La mia vita dipende dalla fisica quantistica, dagli oggetti che ne applicano i principi come il telefono che sta registrando questa comunicazione, ma anche dalla affascinante relazione tra lo stato di eccitazione dei miei atomi e i miei pensieri, come racconta Erwin Schrödinger in questo libretto che adoro. Io non ho bisogno di sapere molto di tutto questo, perché in realtà sto vivendo in un immenso e eccitante parco giochi, in cui ci stanno spuntando due antenne al posto delle orecchie. La tecnologia è semplice, la separazione tra reale e virtuale è ridotta. Come molti del mio tempo in tutto questo sono facilitato, eccitato e a volte perduto certe volte mi sento più vicino a uno scheletro di Cuvier, di quelli ritrovati dai nostri cari parenti estinti, del, anche semplicemente dell'Olocene, piuttosto mi sento più vicino a loro piuttosto che a una creatura dell'antropocene. Come un elastico eh, affido le mie speranze alla tecnologia, però la mia fiducia alla natura. La scienza oggi, in questa specie di separazione sembra o rischia di essere il parente vecchio della tecnologia, un antenato, perché parla una lingua molto meno facile di quella che parlano i dispositivi tecnologici, immediati, intuitivi. Cos'è la ricerca? La ricerca è la giovinezza di quella scienza. Se la si uccide, si condanna la scienza a invecchiare, a diventare l'antenato della tecnologia polveroso, come i libri d'Aristotele al tempo di Galileo. Già solo per questo mi sento di difenderla, perché anche se rischiosa l'avventura della ricerca è condizione necessaria per potermi immaginare un futuro che sia un bene comune e non un destino già scritto. La ricerca è un bene comune. La scienza ne ha bisogno, ma forse a gente come me conviene immischiarsi, venire tra voi, dirvi queste cose. Perché? Qual è il motivo? Mi sembra che la scienza sia una cosa troppo seria per lasciarla esercitare soltanto a chi la fa. Mi sembra che dei dilettanti, dei curiosi, dei critici servano. S questioni come l'etica sono sottintese spesso, ma discuterne dopo spesso è tardi perché così come la tecnologia costruisce l'edificio in cui viviamo, così la scienza costruisce la nostra percezione dei fenomeni, la nostra capacità di controllarli. E allora non si tratta di normare poi, si tratta anche di poter immaginare prima. E a questo serve gente come me, che prova a raccontare quello che fate. Buon lavoro!